Y yo que no me quedo pensando tanto lo que pasó ayer Y tú que no me ni siquiera volver a ver Dime qué fue lo que falló, mujer Estoy pasándote todo el amanecer Y tú que ni siquiera te atreves a responderme el ser Tú no me se me está partiendo el corazón Solo pienso en verte, ya te perdí, la nación las horas es de la demora Ahora sé que me ignora Y no puedo creer que todo pase con tal de verte bien Un poco zen, pero no sé qué fue lo que miré Si lo sé todo Estoy copiado de tanto de ti Mi corazón quedó en rip, baby, rest in peace Esos momentos en los que fui muy feliz Y estoy cansado de ya no creer Y sé que me odias, eso dices Pero yo sé bien que que te acuerdas de todas esas noches en donde estábamos en una habitación Cuando te desvestías lentamente los dos entrábamos directo a la acción Me acuerdo de su cara de mala nena, nada más clara todo lo que ella me dice Clara por su culpa tengo el corazón todo lleno de cicatrices Mami, yo estoy cansado de esta mierda, hace la dejaste mal Me dejaste mal con ganas de morir Baby, yo sin ti no puedo sentir Ya no estás aquí, baby, vuelve a mí Baby, vuelve a mí Estoy cansado de amar Pero por ti juro podría matar Estoy cansado de amar Pero por ti juro ojos en tu rostro cuando hacíamos el amor Extraño su ruido, casillas de satisfacción Extraño el latido, baby, de tu corazón